Good morning, good morning, good morning, friends. Dobré ráno, přátelé. Žijete důstojně a s pocitem vlastní hodnoty? Měli byste, protože právě to vám bylo dáno. Podívejme se do verše 31. Co to tedy vše znamená? Pokud se Bůh rozhodl postavit za nás, řekněte mi, kdo by se mohl postavit proti nám. Ta otázka se mi velmi líbí. Proč zde Pavel začíná slovy, co to tady vše znamená? Do you realize that this sentence is connected to all the statements before? Uvědomujete si, že tato otázka souvisí se všemi výroky, které jí předchází? Pokud se Bůh rozhodl postavit za nás, tak otázka zní, proč se tak rozhodl. Určitě ne proto, že jste fajn lidmi. Ani ne proto, že Bůh je láska. To byste no klamali sami sebe. Because God is love, but God does not stand with the people who have rejected the sacrifice of the cross. Bůh je sice láska, ale nepostaví se za lidi, kteří odmítli oběť kříže. Takoví budou navěky zatraceni. Only righteous people can stand before God and God stands with them. Pouze spravedliví se mohou postavit před Boha a Bůh stojí za nimi. Opravdu, no Reinharde? Trošku to zní jako starý zákon. Musíš být spravedlivý před Bohem, aby se za tebe no, postavil? No, to je nová smlouva. Spravedlnost je termín, který používá stará i nová smlouva. A jeho význam je ve staré i nové smlouvě stejný. Znamená být spravedlivý před Bohem. A víte, co se změnilo? Pouze proces, jak toho dosáhneme. No, Ve staré smlouvě jste toho dosáhli spravedlivým životem a skutky. V nové smlouvě spravedlnosti dosahujeme skrze Ježíše Krista. Mas na nova aliança você obtém isso através de Jesus. So why does God stand with us? That's a big question. Proč tedy Bůh stojí za námi? To je důležitá otázka. Protože máte důstojnost, máte hodnotu a jste ním dokonale spravedliví. A proto Pavel říká, kdo by se vám kdy mohl postavit. Podívejte se, když na nás doléhají nejrůznější problémy, když zakoušíme nejrůznější útoky a všichni možní lidé se staví proti nám, tak jsem přesvědčen, že mnohokrát prohráváme tyto bitvy a propadáme zoufalství, protože jsme nepochopili kontext tohoto verše a sice, že jsme spravedliví a proto Bůh stojí za námi. A tak pochybujeme, opravdu stojí na naší straně. A pak si klademe otázky, pokud mě opravdu miluje, proč v mém životě dopustil tuto věc? Jakmile se vydáme tímto směrem, budeme čím dál tím více zmatení. Když budeme procházet obtížným obdobím, stejně jako se to přihodilo Pavlovi, tak první věc, jako o níž se musíš srdci ujistit je to, že jsi spravedlivý a Bůh spravedlivé neopouští. Co však obvykle děláme my? Voláme k Bohu, aby nás neopouštěl. Voláme k Bohu, aby nám pomohl a aby se za nás postavil. Voláme k Bohu, aby se postavil proti našim nepřátelům. Všechny tyto postoje jsou ovšem špatné. Ať už procházíš čímkoliv a máš pocit, že se proti tobě postavil celý svět i peklo, tak namísto toho, aby si volal k někomu nebo za někoho, potřebuješ v první řadě utěšit své srdce convince your heart that I'm so righteous that there's no way God cannot be for me. A jakmile jej utěšíš, tak jej musíš přesvědčit, že jsi natolik spravedlivý, že není jediný důvod, proč by Bůh nebyl s tebou. And when your heart is sure that you are perfectly righteous and God is always on the side of the righteous. A jakmile přesvědčíš své srdce, že jsi dokonale spravedlivý a že Bůh je vždy na straně spravedlivých, víte, co se stane? Out of your heart comes this victorious cry. Nobody can be against me. Z nitra vašeho srdce se ozve vítězné volání, nikdo se nemůže postavit proti mně. A to protože On je se mnou a protože protože já jsem dokonale spravedlivý. Co by se stalo, kdy ve chvíli, kdy vnímáme, že se všichni spikli proti nám, tak namísto toho, abychom soustředili veškerou svou energii na problémy a okolnosti, zaměříme veškerou svou energii na pravdu, že jsme před Bohem dokonale spravedliví. A spravedlivé Bůh nikdy neopustí. Dnes ráno během svého stišení jsem četl žal 46, 10. Psalm 46, verse 10. Salmo 45, verso 46. 46, e verso 10. And the first time I read it in the Passion. A vůbec poprvé jsem toto místo četl v překladu Passion. Píše se tam, vzdej se své úzkosti. V Septuagintě tento verš zní takto. Let's go and relax. Pojďme a spočiňme. Be still and realize that I'm God. Zastav se a uvědom si, že já jsem Bůh. Ale nikdy no nevynechávejme tu část, co no je důvodem, že Bůh stojí za námi. Je to proto, že nám přinesl svou spravedlnost. Protože jinak by si musel myslet, že učiníš-li jako vše správně, jako stojí s tebou, když učiníš vše špatně, už za tebou jako nebude stát. Tímto způsobem nelze chodit ve vítězství. Naslyšenou zítra.